Подождите предпоследний и последний вагон. смотрите, что я нашел. Смотрите, что я нашел. Смотрите, я нашел снег. Снег? Я нашел снег. А, ну они же ниже этого уровня там. давай.